Pour out the bubbles, we holding, I lick it down. If it's a problem, I go to the bar and I shut it down. Get out my section, don't bother with lanes. I'm watching these bunnies bounce. Shorty, you tan, the rubber band, come on for the hundred pound. of the talk, but don't run a mouth. I'm trying to be out. All I really wanna know when we leaving. All I really need to know is when we leaving. When we leave leaving. Yamaha Brazil meluncurkan Yamaha NMAX Special Edition 2023. Skutik yang juga dijual di Indonesia ini dibekali warna baru dengan pola grafis khusus pada model ini. Bingkai adalah kombinasi abu-abu matte yaitu, grafis matte kuning dan hitam, kaca depan cocok dengan rangka dan ban skuter Pirelli Diablo memberikan cengkeraman lebih di aspal. All I really wanna know When we leaving All I really need to know Mengutip Grid Biker, secara teknis tidak ada yang berbeda. Sepeda motor ini ditenagai oleh mesin 155 cm3, satu silinder, empat tak dengan valve tren VVA variabel untuk akselerasi halus di semua rentang kecepatan. Dari segi fitur, Smart Key, kontrol traksi dan rem ABS depan dan belakang, lampu LED dan colokan charger. Dashboard digital memiliki fungsi menghubungkan ke ponsel melalui program Yamaha Motor Connect. it's a problem, I go to the bar and I shut it down. Get out my section, don't bother with lames, I'm watching these bunnies bounce. Shorty your ten, the rubber band, come on for the honey pop All of the talk, but don't run them out. Y-Connect tersedia untuk Android dan iOS. Pemilik dapat mengecek kapan terakhir kali sepeda motor diparkir, mengecek masa pakai oli mesin, melacak perjalanan harian dan bulanan serta jadwal perawatan. Pengendara juga menerima notifikasi panggilan dan pesan masuk, serta menyimpan dan membagikan rute favorit mereka di media sosial. Cause I'm moving around